one. Kajuski Thank you. three, fight. przed obiadem. jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Yeah! jeszcze przed obiadem. Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Yeah!